PMI, nakahanap na ng paraan para tanggalin ang orb power sa'yo. Kasama tayo sa magical adventures ni Kyra. Ipaalala mo sa akin ng lahat. Yung tungkol sa mga elf at fairy, pagtatawanan mo ako. Kaya sa last magical moments niya, andito pa rin tayo para sa ating bida. Mamimiss ka namin. Hipan mo na mga kandila. Gustong alisin ni siya ng magic mo paglubog ng araw mamaya. The Bureau of Magical Things, Sunday 11.30 a.m. on GTV.